Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese super weichen Spinat-Käseröllchen aus einem super fluffigen Hefeteig und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.